Cześć, jestem Marek, a to mój kanał Zabytki Nieba, filmowy katalog szybowców i samolotów minionej epoki. Jako szybownik i miłośnik historii lotnictwa przedstawię Wam najważniejsze fakty o zabytkowych płatowcach, jakie na przestrzeni dziejów gościły na polskim niebie. Zacznę od serii o polskich szybowcach. Ich różne przeznaczenie i dopracowana konstrukcja pozwoliły cichym skrzydłom z nadwisły na podbój światowych przestworzy. Zobaczycie postęp od gumowych lin po balast wodny, od płótna po laminat i od ślizgów ze zbocza po zaawansowaną akrobację.